que són plats que visualment són atractius perquè estem parlant de fruita i verdura, per tant hi ha colors, hi ha textures, però després l'elaboració eh, no és complexa i són atractius perquè els, els acabem diferent, per gust, per combinacions i per imatge, o sigui, per estilisme, per, per plantejament. El plantejament és diferent. Un dels de patata i de pressa saltats amb espècies, molt fàcil i, i tal. Jo hi he comptat que sigui una porció de 60 grams per persona. Uh mhm. -huh. Clar, què quedarà després? Perquè potser no fica 60, potser em poses 40, és que... Quina és la quantitat que quedarà després? Jo estic intentant acotar al màxim aquestes 900 reaccions.